د دې سړي همدا کار دی چې دوه کسه خپلو کې وجنګوه په خپلو غوښې اخته که او بیا مزې کوه هغوی به په ځان وي او ته به ترې خبر نه یې ته کوم سړی یادې صفري دا خان بادر حبیب الله خان درته یادوم دی زه ډېر ښه پېژنم ډېر ښه خلو ته څه وې زه څه ده دی تا او سربیلند خپلو کې جنګول غواړي تا ته د سربیلند سر ولې وینځي مړه هغه ما ډېر ښه لټولی دی دا کار هغه نه دی کړی نو دا بیا چا کړی دی زما په غوښو لوبې څوک کوي همدغه یو سړی دی خان بهادر صاحب دا ما تا ته په څو څو کرته وویل چې دا ټوله لوبه د دنه خالی نه ده خو ته د چا منې وبه منم ولې به نه منم چې ته دومره پوره باور سره وې خو وروره زما نوم وانخلې زه ډېر کمزورې بېوسه بېوزله بنیاده یم نه ستا نوم ولې اخلم او کنه رورا یعنی بل کار به را سره نه کړي په ځای به وجلم وای به چې ته زما منقتی او ما پسې خبرې کې نه ګوره ته دې خبرې په غم اوسه زما خلو بیخي بندي یا جنې ته ولې نه کلاریږي هر څه به ټیک شي خدای به خیر کړي زه څه کولی شم بیجي زه خو هیڅ نشم کولی په هیڅ پته نه پوهېږم صبر مونږ مونږ صبر نه علاوه نور څه کولی شو ها مونږ سره صبر نه علاوه نور څه دي که څه وشو زه خو به ژوندی پاتې نه شم خدای خبر چې هغه په څه حالت کې وي ته ولې داسې د بدګمانۍ خبرې کوې رضی ته ته تعلیم یافته او پوه جینې زه دې خپل زړه سره سوکم زه ډاډ ورکم دا وختونه د صبر او د خدای په ذات د یقین وختونه دي ډېره خرابه زمانه ده ډېر بېدباره وخت دی څوک په چا سرپه نه کوي خدای خبر چې هغه به په څه حالت کې وي زما زړه وي چې خیر به وي له خیره روغ سلامت به وي خدای دې خوله بختوره که بیجي دوا ورته کوه که نه که زما په دعاګانو وي که نه نو خدای دې یو ویښته هم نه ازاروي Hello. Hello. Hello. ګوره بیبي که زه د یو خانواده کره پیدا یم او د یو مالداره سړي زوی یم نو دې کې زما هیڅ قصور نشته دا جرم زما نه دی نو ما څه ویلي دي نه خو ما سره ستا رویه خو دا خبره کوي که نه جي دا ستاسو غلط فهمي ده نه نو بیا ته مانه داسې راښکلې راښکلې ولې ګرځې نه دا زما عادت دی زه یم داسې ځان له زما لپاره به یو کار وکړي څه کار پلیز زما لپاره به ما سره خپل رویه لږ شم بدله کړي پلیز ثانک یو رکه اوریدلی مې دي چې غریز وانو لا چا والي ټکولې دی او بیا خو دینم خبر شوی چې سکندرم چا تختولې دی د دینم خبرم خدا کار سو کولی شي دا خو په کشر ور سره بیرن او دا غزوی اختر باندې ده ستاسو خیال دی ګمان دی من زیان دی خو نه سره بلند دا کار کولی شي او نه د هغه زوی اختر یاره اختر به څنګه دا کار وکړي خو دلته په یونیورسټۍ کې سبق وایي داسې چل دی زما وروره چې د رضوان الله کاکا دا زوی نه دی سکندر دی ډېر زیات تیز دی دا دومره تیزی ښه نه ده او دلته کله کله پیره کوي هغه هم ځان انقلابي ګڼي هغه ځکه چې هغه ته دا پته نشته چې په دې کلي کې د هر څه څوک کوي او د چا په مرضې کېږي ما مړه شل ځله پوه کړ نو لکه ستا هم دا خیال دی چې د هر څه سره بلند نه دي کړي ګمان خو مې هم دقه دی یار یو خبره مې وره وایا یاره سبحانه یو شل دویش کاله زما وشو چې د کلي راوتی یم او نولس شل کاله به ستا هم شي وي دا راته ووایه چې په دې دومره موده کې تا څه وکړل او ما څه وکړل بې خوندي یاره سبحانه دا به تر څو داسې کوو زه لا ځان د دې قابل نه ګڼم چې خپل بدل واخلم او زه ما اوسه پورې څه وکړل دا زه ولې دومره بېخونده شوم تا ته لږه موده پاتې شوه دا دې خدای پوره کړي بیا به ګورو واغله خان ښه د خوراک په کور کې ده وبای سکونو څنګه دی خان خوږ دی که نه مزدار خو دی سلام علیکم دادا وعلیکم سلام دادا تاسو سره مې څه ځان له خبره کوله ته لږ دلته پاتې شو دادا هم اوس وایه څه دې وې دا دا د رضوان الله کاکا زوی او زما کلاس فیلو سکندر د څو ورځو نه غیب دی که زه څه وکړم دا دا سکندر چرته دی دغه شعر دی زه د سکندر ته پوس کوم ما ته خو د خپل سړي پته شته چې هغه دی ولاړ دی سکندر سره ما څه کار دی نو لکه تاسو ماته سمه خبره کول نه غواړئ ستا پلار دومره وړوکی سړی نه دی چې د ګوډاګو او ګوډیانو لوبو ته به وزګاري زه د سکندر نه څه خبره یم دادا ستاسو نه بغیر په دې کلي کې بل هیڅوک هم د رڼا ورځې سړی نشي ډډې ته کولی ته د حد نه زیات لرې روان یې نور خانه خپل حد کې دننه اوسه دا زه په خپل حد کې یم خو دا به راته وایې چې سکندر چېرته دی شیرینه به مو سکندر به خدای کور ته راولي ته تسلي لره بچې کم دی نن درېیمه ورځ شوه مړه پته نه لګي بچې ته خدای په ذات باندې یقین ولره ستا به ټول ارمانونه پوره کېږي له خیره ته رښتیا وې جاړه مه سکندر به خامخا راځي خامخا